दोस्तों आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 डिवाइस का दोस्तों इस डिवाइस को मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से परचेज किया था तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस के साथ क्या क्या चीज़ें मिलता है क्या क्या खूबी है एंड क्या क्या प्रॉब्लम है इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक तो चलिए without wasting any more time let's get started दोस्तों सबसे पहले इस डिवाइस को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ क्विकली ये देखिए ये डिवाइस ऐसे एक बॉक्स के साथ आता है काफ़ी प्यारा सा बॉक्स है बिल्कुल कलरफुल और बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्राइस दिया हुआ है ओके अभी इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ ये देखिए सबसे ऊपर आपको डिवाइस मिल जाता है डिवाइस के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसके साथ ही यहाँ पे मैनुअल इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं साथ ही आपको मिलता है चार्जिंग अडेप्टर और यू टाइप सी केबल मिल जाता है यहाँ पे ये डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल मोबाइल में जितने सारे फिजिकल बटन्स होते हैं सारे इस डिवाइस में हैं जैसे volume rocker SIM tray speaker U type C port power button ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ओके डिवाइस को एक बहुत ही ग्लॉसी एंड ग्रेडियन लुक दिया गया है पीछे की तरफ आपको तीन कैमरा का सेटअप मिल जाता है और सामने आपको एक कैमरा मिल जाता है तो इस डिवाइस के साथ आपको 6.4 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाता है जिसका रिजोल्यूशन है 1080 zero eight zero into two three four zero pixels aspect ratio है 19.5 इज टू नाइन जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 403 ppi जो कि इंडस्ट्री बेस्ट है बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाएगा जो डिस्प्ले टाइप है वो सुपर एमोलेड है टच स्क्रीन है और मल्टी टच इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है screen to body ratio 83.92 percent है ओवरऑल जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है मैं एक वीडियो यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ एक पुराने सैमसंग डिवाइस के साथ हो सकता है कि आपको एक्चुअल जो क्वालिटी डिफरेंस है वो इस वीडियो में नहीं दिखाई दे क्योंकि यूट्यूब में जो वीडियो आपको पब्लिश हो रहा है वो प्रोसेस होकर हो रहा है अगर मैं परफॉर्मेंस रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस में जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है सैमसंग एस्किनोस 9 ऑक्टा वन जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है यहाँ पे जो चार कोर है उसका स्पीड है 2.3 पॉइंट एंड बाकी चार का स्पीड है 1.7 पॉइंट तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस डिवाइस के साथ मिल जाएगा कोई भी गेम पबजी वगैरह आप बिल्कुल फ्लॉलेसली इस डिवाइस के साथ प्ले कर सकते हो डिवाइस का जो आर्किटेक्चर है वो है 64 बिट्स का ग्राफिक्स यहाँ पे यूज़ किया गया है माली जी सेवेंटी टू इस डिवाइस के साथ आपको सिक्स जी का रैम मिल जाता है अगर मैं स्टोरेज के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के साथ आपको सिक्सटी फोर जी का इंटरनल मेमोरी मिल जाता है जिसको आप फाइव वन टू जी तक एक्सपेंड कर सकते हो और यूज़र अवेलेबल जो स्टोरेज है वो forty nine point two G का है इसका और एक वेरिएंट है जिसमें आपको वन ट्वेंटी एट जी का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूँ तो इस डिवाइस के पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है with F one point eight up to X digital zoom आपको इस डिवाइस के साथ मिल जाएगा ओके उसी के साथ आपको एक 8 मेगापिक्सल एफ 2.2 का एक वाइड एंगल कैमरा भी यहाँ पे मिलता है जिसके मदद से आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मिल जाता है और यहाँ पे एक 5 मेगापिक्सल एफ 2.2 का एक डेप्थ कैमरा है जिसके मदद से आप बोके इफेक्ट वाले फ़ोटोज़ काफ़ी ईज के साथ खींच सकते हो एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है मैं कुछ सैम्पल फोटोग्राफ्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जिसके मदद से आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस तरह का फोटोग्राफी आप इस डिवाइस के साथ कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस आपको मिल जाता है फ्लैश मिल जाता है जो इमेज रिजोल्यूशन मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है वो है 9000 thousand into seven thousand pixels का ऑटो मोड यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आप एक्सपोजर आईसो ये बाकी सारे कंट्रोल जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी अलग अलग शूटिंग मोड्स यहाँ पे मिल जाता है ओवरऑल अगर कैमरा के बारे में बात करूं तो काफ़ी अच्छा कैमरा यहाँ पे दिया गया है द ओनली ड्रॉबैक जो मुझे यहाँ पे लगा वो है कि वीडियो में आपको 30 एफ से ऊपर आपको फ्रेम रेट नहीं दिया गया है मतलब अगर आप स्लो मोशन वीडियोस या फिर हाई फ्रेम रेट में शूट करना चाहते हो तो इस डिवाइस के साथ आप नहीं कर पाओगे हालाँकि इस डिवाइस के साथ आपको super slow motion slow motion का ऑप्शन मिल जाता है अगर मैं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूँ यहाँ पर सिंगल कैमरा है थर्टी मेगापिक्सल का और इसका फोकल लेंथ है टू इसके साथ भी आप वाइड एंगल फोटोग्राफी कर सकते हो अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के साथ आपको 6000 थाउजेंड का लिथियम आयन बैटरी मिल जाता है जो कि आपको 48 एट आवर्स तक टॉप टाइम दे देता है क्विक चार्जिंग इस डिवाइस के साथ अवेलेबल है यू टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया अगर मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हर तरह का नेटवर्क जैसे फोर जी सपोर्ट करता है इस डिवाइस के साथ आप दो सिम यूज़ कर सकते हो दोनों नैनो सिम यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वॉल्टी ये डिवाइस सपोर्ट करता है इसके साथ ही आपको वाईफाई मिल जाता है ब्लूटूथ डिवाइस वर्जन 5 मिलता है जीपीएस इस डिवाइस के साथ मिल जाता है और यहाँ पे ऑडियो के बारे में अगर बात करूँ तो नीचे की तरफ जैसे मैंने पहले बताया 3.5 पॉइंट mm का एक ऑडियो पोर्ट मिल जाता है और ऑडियो फीचर में आपको डॉल्बी एटमोस मिल जाता है अगर स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें और अदर सेंसर्स जैसे light sensors proximity sensor accelerometer gyroscope ये सारे जो सेंसर्स हैं इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है ओवरऑल एक काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल डिवाइस है इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली आप इस डिवाइस को आपके प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो अगर इस डिवाइस से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेरी आपके मन में है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताएं मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा अभी के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बाय